Usiwe na shaka, kila kitu kitakaa sawa Tima, sawa eh? Chidimi, hata sielewi hii. Yaani naona maisha yangu yanazuruta kila kukicha. Umeona nilivyokulelea mtoto wako kwa adabu na heshima. Oh yes, unamaanisha nini? I don't understand anything. She's your mother. Mama yangu kutoka wapi? No way, dad. Kibibi ameshachukua kila kitu mpaka klabu yake ameshaibeba. Hmm, Hongera hmm, sana ndugu yangu, uko vizuri sasa hivi. Ndugu yangu, haya mipango yote unayoona hapa ni ya Tesa na hata mwisho wake wenyewe siuoni kama kuna usalama. Mama wa aina gani ambaye anamwacha mtoto wake mdogo ateseke? Kuwa na heshima na adabu.